Avui llegiré el manifest del 28 de juny d'aquest any 2013. Un any més sortint al carrer per reivindicar els drets i les llibertats de lesbianes, gais, bisexuals, trans e intersexuals. El nostre país està fent passos importants cap a la llibertat. És en aquest moment històric que ens pot possibilitar construir un país des dels fonaments, quan cal garantir que aquest sigui realment lliure, en tots els colors, en tots els matisos per a totes les persones, en justícia social. Un país que celebri la diversitat d'opcions sexuals i d'identitat de gènere. Un país on no es discrimini lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals. Un dels instruments per aconseguir-lo és una llei contra l'homofòbia i la transfòbia que exigim avui i aquí. Fa tentacions AINS que se va conseguir eliminar la homosexualidad de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social. Han pasado muchas cosas. Gracias a la ayuda del Movimiento LGBTI, año 1990 es va la homosexualidad de la lista de malalties mentales del DSM, pero se va a incloure la disforia de género. el mateix any assassinava en l'atac sexual Sònia al pal de la ciutadella de Barcelona. Fins aquest any no se li ha dedicat la glorieta, la van matar. L'any 1996, perdó, obrien fitxes policials a les Sitges, a gais que exercien lliurement la seva sexualitat. Deix anys, deu anys després van aconseguir que hagués un triangle rosa per recordar que allò no podia tornar a passar. Però a Badalona l'Ajuntament promet fer fores viciosos que avui continuem relacionant-nos lliurement a la playa de la Mola. El 2005 s'aprova el matrimoni igualitari que ofereix la possibilitat de regular legalment alguna de les nostres relacions. El mateix 2005 van dir que no en tenien prou, que encara no hi havia igualtat de drets i reclamaven la visibilitat de lesbianes i actuar contra la lesbofòbia. El 2007 s'aprovava la llei d'identitat de gènere, però encara ara es continuen diagnosticant disfòria de gènere. Són 36 anys de incessant al món i a casa nostra. Són anys de visibilitat, de victòria i de passos endavant. Però no n'hi ha prou. És per això que exigim avui, aquí, una llei contra la transfòbia i l'homofòbia, una llei que consolidi tot allò que han aconseguit fins ara, en anys de lluita, i que ara senti les bases per construir un país lliure d'homofòbia i de transfòbia. Aquesta nova llei ha de garantir la gratuïtat de les operacions de canvi de sexe, ha d'assegurar el dret de les lesbianes a ser mares, ha d'articular una lluita decidida contra el bullying homòfob, ha ah, de por per tratamiento adecuado de les realitats LGBTI als mitjans de comunicación. Ha de garantir el uso del públic com con mayor relación identificar la memoria histórica de les persones LGBTI que van patir la represión. Ha de por pels drets de todos los tipos de familia. Ha de asegurar recursos necesarios para ayudar contra el BIA. Ha de dotar todas las administraciones de protocolos de actuación en casos d'agressió, a de formar professionals de l'educació i la docència, la diversitat sexual i de gènere, i fer que s'elabori i s'apliqui currículums lliures de masclisme, de sexisme i de heteronormativitat. Ha d'evitar processos patologitzadors contra persones trans i intersexuals. Ha de perseguir i castigar agressions homòfobes i transfòbiques. Ha de lluitar decididament contra la lesbofòbia, ha de para para evitar la transfobia y la homofobia en el sport, ha asegurar el derecho al propio cos, ha asegurar la solidaridad y el refugio político por causa de opción sexual o de identidad de género, ha de la atención necesaria a personas LGBTI migradas. ha de servir para ayudar contra la precariedad de las personas LGBTI en aquel contexto de crisis. Aquesta llei ha de garantir els nostres drets, en independència de si volem o no casar-nos. Aquesta llei ha de ser un esglaó més de la nostra lluita que serveixi per assegurar tot el que hem aconseguit fins ara. Tenim pressa! Són els nostres drets, són les nostres llibertats. I no s'hi juga! Ho van dir l'any passat, ni un pas enrere! No hem de demanar permís a ningú per ser LGBTI, aquest és el nostre joc, aquest és el nostre temps i aquestes són les nostres llibertats. No la hem de vidolar a ningú, ni ens la pot negar una aritmètica parlamentària determinada. Aquest país no serà lliure del tot fins que no hi hagi llibertat sexual total. I això vol dir un país lliure d'homofòbia sense transfòbia. Volem els nostres drets i les nostres llibertats. Volem una llei contra l'homofòbia i la transfòbia. Voler um país lliure de transfòbia e homofòbia.